Wie stehen die Chancen für unsere Sportler? Bestens, so wie immer. Die sind alle trainiert. Wir haben ganz viele Sportler, die von, vom, vom Level Intermediate auf Advanced hochgestuft wurden, weil wir so toll trainiert haben. Ja, gerade von zwei Darum wissen wir die Anzahl nicht, gerade von unserer zwei Mannschaften Das ist voll aufregend. Die weil halbe Mannschaft von mir ist aufgestuft ja, worden. Bei mir auch. Und jetzt haben sie 10, <laughs> 15 Tore mehr. Jetzt sind sie im, im wilden Feuer. Jetzt wissen sie nicht, uh, schaffen wir das, aber sie machen das ganz großartig. Das Wetter passt voll super. Und ich hau mir jetzt wieder voll Gas runter. Voll Gas. Ist die volle Konzentration jetzt schon äh, in den nächsten Toren? Äh, sowieso, ja, bis zum Ziel. Team Canada is in great shape. We've been training for two years for this.